les habitants des Alpes ont toujours besoin de surmonter des obstacles pour obtenir le bien-être de tous. Ils font tout leur possible pour garder la paix. Il est temps pour les petits habitants de la vallée de prendre part à ce tournoi et de vérifier leur force et leur habilité à lutter contre les difficultés. Je serai le vainqueur Non, moi Je, trouverai le trésor le premier Je trouverai moi, Je le premier je serai le vainqueur Non, c'est moi Je trouverai le trésor en premier Je trouverai moi d'abord Mais c'est moi qui vais être le gagnant Je serai le vainqueur Non, moi Les gars, de quoi vous parlez exactement Du tournoi annuel d'Oncle Chèvre, bien sûr Tous ceux qui ont déjà un an peuvent prendre part à ce tournoi Oncle Chèvre cache le trésor et nous devons le trouver Personne, sauf les adultes, ne sait ce qu'est ce trésor. Même le castor, le vainqueur de l'année dernière, ne parle pas du trésor. C'est intéressant. Est-ce que vous avez tous un an Oui, Moi, pas encore. Mais oncle Chèvre dit que je peux l'aider et le suivre pendant le tournoi. oui, oui Mesdames et messieurs, je déclare aujourd'hui le tournoi annuel de la chasse au trésor ouvert Ouais, regarde, sur va à gauche, ça sera facile. Mais Ovinia, il est marqué ici que si on va à droite, ce sera facile aussi. Hmm, quoi faire alors Il faut aller à gauche. Ce sera facile là-bas. C'est bon, j'y vais. Tu viens Non, j'irai à gauche. Il est écrit, ce sera facile aussi. Bon, ok. Tu vas à gauche et moi, je vais à droite. Non, au contraire, je vais à gauche et, et toi à droite. Mais non Tu sais, Rogi, il vaut mieux qu'on aille tout droit. Moi, je suis d'accord. Il est plus facile de surmonter les difficultés ensemble. Si je t'aide à monter sur le mur en mettant mon épaule, après, tu m'aideras en me donnant la main. Bien trouvé Mais j'ai une aile, pas une main Hourra Nous avons tout passé Il faut se dépêcher Les moutons nous rattrapent déjà Au secours Au secours C'est la voix de Castor Il a besoin de notre aide Qu'est-ce qui s'est passé, Castor alors, euh, en fait, je me suis foulé le pied et je ne peux pas marcher. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Je vous attendrai ici. nous ne te quitterons pas. Vous voyez le chêne avec le creux Les médicaments du hibou soigneur se trouvent là-bas. Prenez-moi une ventouse avec de la pommade pour le pied. Il n'y a pas de peau, juste une sorte de papier. Regardez. Ne marchez pas sur le chemin,